пришли в Ришинский зоопарк. Пойдемте. Смотрите, сколько тут кактусов. Их просто не пересчитать. И тут, и тут, и тут. Раз, два, три. Просто я не могу пересчитать. Тут их больше ста. Внутри, смотрите, какие милые. Они сразу прибежали. Их можно кормить. какие классные. Я так люблю обезьянках. Они как человеки. Вау, смотрите, как лазит обезьянка. Ой, какая классная. Фу, какие красивые. Прям как пандочки. Ой, такие ушки у них, они такие пушистые, как плюшевая игрушка. снимала видео, когда я была в Алмате, и там были такие только белые. Вот мы пришли к фламингам, которые стоят на одной ноге. Вон за ними смотрят, за ними ухаживают. Маленькая черепашка, а там большая, просто огроменная. Все, и маленькие, и большие. Ой, тут даже павлин, что по всему зоопарку тут Смотрите, какие Сколько черепашек. Такие милые, маленькие. О, вон головку прям что вытянула из, своей, из своего домика цветочки над ними красивые. А вон, смотрите, какие птички. Лев. Слышите? Это лев. лев. Пролезли с другой стороны, чтобы увидеть льва. Смотрите, какой он. Уай, страшненько. Вот вы там вот смотрели, мы видели только его бок, а сейчас лицо все. Ой, какой там лев. Ну, это крокодил. Да Они вот там глазками подглядывают. Кто сейчас на них что-то сделает, они как. Мы пришли к зебрам и крыткам. Смотрите, какие они тут. Вон зебры типа прятались. Им, конечно же, жаль тут вода течет, маленький водопадик. И тут плавают рыбки и золотые, и всякие. А вот смотрите, плывет царевна лебедь. Какая красивая царевна. Еще будет царь скоро. Он, наверное, спит, конечно. Это королевы все время должны ходить, все убирать. А вот эти короли все время лежат и отдыхают. Конечно, у нас зоопарк маленький, но я все равно подустала. Смотрите, курочки есть всякие в этом зоопарке. Львы, בוא אני ארים אותך, בוא ניתן, בוא. בוא אני ארים אותך. девочки любят кукурузные палочки. Смотрите. Ой, какие они. Умнички, какие милые. Здесь можно погладить. Какой пушок. Зоопарк небольшой, но мы тут все равно были два часа с лишним приходите в наш зоопарк, тут весело. Приезжайте к нам в Израиль, и я вас обязательно сюда отведу, и вы еще раз увидите его, только по-настоящему, а не по всяким видеошлюбам. Всем пока!